импульстун сакталуу закону нерсенин массасын анын ылдамдыгына болгон көбөйтүндүсү нерсенин импульсу деп аталат эң четки шарды тең салмактуулук абалынан чыгарабыз жана аны кое беребиз шар кайра өзүнүн ордуна келип жанындагы коңшу шарга урунду дагы токтоду коңшу шар кийинки шарга урунуп ал дагы токтоду жыйынтыгында башка тараптагы эң сырткы шар кыймылга келди шарлардын өз ара аракеттенүүсүн кеңири карайлы кайрадан эң четки шарды тең салмактуулук абалынан чыгарабыз дагы кое беребиз шар кыймылга келгенде анын ылдамдыгы жана импульсу өсөт серпилгитүү кагылышууга чейин шардын импульсун м менен белгилейли калган шарлар кыймылсыз абалда жана алардын импульсу нөлгө барабар кагылышуудан кийин биринчи шар токтойт анын импульсу жок болот ал эми башка тараптагы эң сырткы шар кыймылын баштайт жана анын импульсу биринчи шардын импульсуна барабар аракеттешкенге чейин импульстарынын суммасы ар дайым алардын аракеттешкенден кийинки импульстарынын суммасына барабар качан шар четтөөдөн кийин өзүнүн ордуна келгенде жана өзүнүн коңшу шары менен кагылышканда анын импульсу нөлгө барабар карама каршыдагы шар дагы ушундай импульска ээ болот жана шарлардын импульсунун суммасы эч өзгөрүүсүз калат тажрыйба импульстун сакталуу законун көргөздү эгер нерселер бири бири менен аракеттенишсе аракеттенишүүгө чейин жана андан кийин дагы алардын импульстарынын вектордук суммасы туруктуу бойдон калат